終了せーのさあ始まりました少量チャンネル翔太ですりょうです終了ですはいというわけで今日はですね夜景を二人きりで撮ってもらってますけど <laughs> 二人きりで見に行きました有名なんだよねそうなんか、うん、まあ、近場で夜景が見える都内からちょっとだけ 離れてるけど、まあ、でもそんなに遠くはないよねうん、うんなので今が何時ぐらい今4時半ぐらいあと本当に10分ぐらいで暗くなって、うん、綺麗な映像が見えるらしいのでそこをねちょっと撮ってもらおうかなと思いますお願いしますはいじゃあちょっと行ってみよう向こうでうんひょにょあ何 <laughs> 二人きりだね <laughs> これから綺麗になっていくもんなんかね多分ねそうだよね、あそことかさ綺麗じゃない夕焼けうんでしょうんあれ船何の船なんだろうなんか渡るのかね貨物船かなどんな感じになるんだろうめっちゃ楽しみね、うん、すごく広いよね 広いよね結構なんか穴場なのかななんかいろいろ車も止まってるんだけどこんなに車止まってるのにみんなどこに行ってるか全然わかんない確かにそういうポイントがあるんじゃないあるかもしれないうんじゃあちょっともうちょっと暗くなるまで待とうと思います終了めっちゃ綺麗いいねめっちゃいいじゃん 雨ちょっと冷えるねうんうん向こうも、うん、歩ける感じかななんか海沿いをさずっと歩けるんだよねあそうかそうかそうかヘリポートじゃんあ本当だ H って書いてあるえ本当に <laughs> ここ大丈夫 <laughs> でも結構まあみんな結構歩いてるからうんうんうんちょっと行ってみよううん どうする何する何の時間もう5時ってことかちょっと芝生に寝、ね、転ぶやだ <laughs> えこれカメラまだこっち側撮ってないよね撮ってっけ撮ってないよねあじゃあ見せようかとりあえずそうよ一回一回じゃあというわけでですね、うん、こっちの背景がめっちゃいいから、うんうん、見てもらおう、うん お願いしますじゃーんいやーすごいすごいよねこっちも綺麗だようんやばくないこれ綺麗だねじゃあちょっと向こうまで歩いてみて <laughs> 歩かない歩かない <laughs> ちょっと遠い 嘘嘘嘘嘘嘘嘘めっちゃ綺麗だよ FF の世界一 FF の世界本当に分かってくれるかな分かる人は分かると思う満月いや満月じゃない満月ではなかったさだいぶ暗くなってきたよ、うん、よかったよかったなんか来てよかったね、うん、見えるかな飛行機さあんな近くにある 羽田かな多分羽田が近いよね でもいいんじゃないなんか面白いこれうん面白あなんかなんかさなんかレアじゃないレアなんだ <laughs> ある意味レアじゃんこれも取れてるよ ひょにょ あ十分暗くなったでどうしようか行こうかじゃあ寒いし行こうかえ終わり終わり終わり